Goeienaand. Lekker om saam met julle te wees vanaand. Ehm um, ja, kom ons bid net. Here, ons is so opgewonde as ons al hierdie liedere kon sing en in hierdie liedere net u grootheid kon besing en ons afhanklikheid van u en kon sê dat u alles is in ons lewens. Dis vir ons so voorreg om u te wees en u te ken. Dankie dat ons iewers kan behoort. Dankie vir u liefde in ons lewens. Here, dankie vir die krag van u woord. Sal u dit net gebruik in ons lewens vanaand. Ons eer u. Ons maak u naam groot. Seën ons, Here. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor Kolossense. Ons gaan die Bybelboek Kolossense in 4 weke deurwerk. Verlede week het Jan Lou begin met Kolossense 1. Vanaand gesels ek met julle oor Kolossense hoofstuk 2 en dan vir die volgende 2 Sondae hoofstuk 3 en 4. Nou die van julle wat verlede weekie was, sal weet dat Jan Lou op 'n baie spesiale manier Kolossense 1 neergesit het. En in Kolossense 1 is daar daai gedeelte wat amper soos 'n loflied is oor Jesus en wie hy is. Hy's die eerste, hy's die laaste, hy's die begin en die einde. Hy's alles in die skepping, deur hom het alles ontstaan. En ehm um, dit is of Paulus nie genoeg woorde kan hê om net te kan sê wie Jesus Christus is nie. Nou in hoofstuk 2 gaan Paulus met dieselfde tema aan, maar daar kom iets by. Wat bykom in hoofstuk 2 is dat Paulus hierdie ouens waarsku oor 'n klomp goed wat verkeerd geloop het daar. 'n Klomp goed, 'n klomp misleidings, 'n klomp valse leerstellings en dinge wat hierdie ouens wat in Jesus begin glo het gevat het en hulle letterlik van die spoor afgehaal het. Nou, ehm um, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar soos ons praat, gaan ek hierdie goed vir julle so wys soos wat ons aangaan. Nou baie interessant vier keer in hierdie Kolossense boek. Ja, kom ek sê net gou dit. Wat gebeur het is dat in in hierdie destydse Grieks-Romeinse wêreld waar hierdie gemeente was, was daar twee goed wat baie sterk ingespeel het op die Christendom. Dit was die Grieks-Romeinse filosofie van daai tyd. Die kennis, dit wat mense gesê het jou die lewe gee. En dit het verskriklik mooi geklink. En die ander ding wat daar was, was die harde wettisisme van die Joodse godsdiens van die Jode wat versprei is uit ehm um, Jerusalem uit nadat hulle begin vervolg is. Ehm um, en hulle is weg en hulle het oral begin bly en hulle het die die die die Joodse wettisisme so ingeslyp en nou in hoofstuk 2 kom Paulus en hy waarsku en hy sê oppas so vier keer in Kolossense en in baie van sy ander briewe hierdie woord in die Grieks peripateo wat doodgewoon beteken loop algemene woord wat almal baie goed geken het. Kom ek wys julle gou daar in hoofstuk 2 vers 6 en 7 wat Paulus hiervan sê. Kolossense 2 vers 6 en 7 aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe in hom gewortel en op hom gebou vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Nou daai woordjie lewe. Dis daai Griekse woord peripateo, loop. Een van die Engelse vertalings vertaal hom dalk so 'n bietjie duideliker. Kolossense 2 vers As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Loop in hom, loop saam met hom, loop soos Jesus. Dis 'n tema wat dwars deur Paulus se briewe uitkom. 4 keer in hierdie boek gebruik hy hierdie term loop, loop saam met Jesus. En as Paulus sê loop saam met Jesus, dan is sy gedagte, hierdie is 'n eenspoorpad. Maar oppas vir die goed wat jou laat ontspoor. As jy hierdie eenspoor misloop. Dis eintlik wat hy in hoofstuk 2 wil kom sê. Het julle mooi gehoor daar in vers 6 en 7 waar hy sê dat julle saam met Jesus moet loop in verbondenheid met hom moet lewe, sy loop moet loop. Dan sê hy, weet jy, hoe vas is jy aan Jesus? Jy's in hom gewortel en op hom gebou. Hy gebruik twee beelde, die beeld van 'n boom wat se wortel so diep in die grond is dat niks hierdie boom kan ontwortel nie. So vas is jy, so is jy op hierdie spoor saam met Jesus. It's all about him, dis net hy. En die ander een is op hom gebou, die beeld van 'n fondament wat as storms kom en daar was 'n stewige fondament kan niks hierdie gebou omkry nie. So so vas is hierdie Jesus loop, hierdie wandel in hom, walk in him soos vasgewortelde boom, soos 'n gebou op 'n fondament. Hierdie is 'n eenspoorpad, sê Paulus, as Jesus in jou lewe inkom en hierdie pad se naam is Jesus. Hy is die pad waarop jy loop, waarop jy hart loop. En dan kom sê hy, maar pas op. Pas op, hier's 'n waarskuwing. Daar's allerlei versoekings en misleidings langs die pad en wie wat is die ergste van ons? Die versoekings en die misleidings lyk nie noodwendig sleg nie. Dit klink so mooi, dit lyk eintlik so oulik. Dis so smouse wat jou in jou loop kom stop en sê ek sien jy loop hierdie pad. Hoorie ek gaan vir jou iets gee wat dit vir jou nog beter gaan maak. Vat net hierdie by, sit net hierdie by en dan doen mense dit want dit lyk so mooi. Dis wat die gemeente in Kolosse gedoen het en wie wat hulle het ontspoor. Want die oomblik dat jy iets by hierdie eenspoorpad Jesus sit, dan trek dit jou af van die spoor af. Produkte wat jou aangebied word, wat so aangebied word dat jy kan glo kan nie hier sonder nie en dit gaan my beter maak en my pad beter maak. Ek hoef hierdie neers vir julle te verduidelik nie. Ek kan maar net verwys na die advertensiewese van vandag. Dis skrikwekkend hoe as jy die televisie aansit of op jou foon al daai advertensies wat so tussen al daai Instagram foto's so kom dat jy daai goed sien en dan word dit so aangebied dat jy dink, "Wow, weet jy wat, hierdie gaan my lewe beter maak. Ek kan nie hiersonder nie." Dis soos dit is, dit lyk so goed. En ek weet nie of julle ook al sulke bloutjies geloop het nie. Ek het al sulke goed bestel en nou dan kom jy goed by aan en dan sien jy, o oh, nee, weet jy wat, hierdie is toe nou eintlik nie so mooi as wat dit aangebied is daar op die fotootjies op Instagram of wherever jy dit ook al gesien het nie. En so kom Paulus en hy sê, daar's goed wat aan jou gesmous gaan word op hierdie een spoorpad wat vir jou so mooi gaan lyk dat jy dink ek kan nie daarsonder nie, maar oppas want dit gaan jou laat ontspoor. En hierdie is baie subtiel. Dit sê nie nee los Jesus en moenie in Jesus glo nie. Dit sê ook sien jy glo in Jesus, sit net hierdie by. Dis baie subtiel. Nou hier in Hoofstuk 2 het ek drie goed gekry wat Paulus hierdie ouens des, van destyds teen waarsku. En wie hulle ek toe ek daaroor dink, toe dink ek eintlik het niks verander nie. Want dieselfde goed is vandag net so in 'n ander gedaante, maar nog steeds in ons wêreld. En dit is nog steeds dieselfde goed wat ons wat sê ons glo in Jesus, laat ons spore in die pad byste raak. En die eerste ding sê Paulus is misleidende filosofie. Nou ek het 'n bietjie vir julle gestel van die Griekse wêreld van destyds wat God nie geken het nie en hulle filosofie was dat die die mens bestaan uit twee dele. Jy het 'n liggaam en 'n siel, 'n binnekant en 'n buitekant. En weet jy wat? Die Die binnekant, die siel, dis wat tel. En hoe groei hierdie siel deur kennis? Die buitekant beteken niks. Dis die verganklike deel. So wie wat daarmee kan jy maar maak net wat jy wil. Nou kom hierdie mense tot bekering. En Paulus sê nee. God het jou gemaak liggaam, siel en gees een en al drie is vir hom ewe belangrik. En as Jesus gekom het en sy lewe kom gee het, dan sterf hy nie net om jou siel te red nie. Nee, hy sterf om jou totale menswees, liggaam, siel en gees met hom te belyn en op sy eenspoorpad te sit. En nou kom waarskynlik Paulus en sê, hoor hoor hoe waarskynlik hy hierdie ouens in Kolossense 2 vers 8. Hy sê: "Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is die dinge wat berus op die oorlewering van mense, wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie." Nou daai woordjie wegvoer wat jy nou daar sien. Die Griekse woord as jy dit gaan kyk in die Woordeboek sê plunder to rob you of something dit word ook gebruik as as 'n roofdier sy prooi so op 'n subtiele manier kom vat en hom wegsleep paulus sê dis so erg hierdie teorieë en filosofieë en oorlewering van mense is jy dink jy kry iets maar eintlik kom steel dit die waarheid in jou En julle vandag leef ons in 'n wêreld waar die filosofie van die tyd sê everything goes. Waar die filosofie van die tyd sê, weet jy wat nee, wie's jy om te oordeel? Eintlik glo almal wat in iets bokant hom glo, maar in dieselfde God. Ons gee hom maar net verskillende name en ons doen dit net verskillend. Jy weet, jy doen dit nou hier in 'n kerk, 'n ander ou doen dit met 'n oranje rok daar in die ooste en hy sit en mediteer die hele dag. Maar eintlik is dit maar dieselfde. Eintlik is dit oukei. Okay. En weet jy, eintlik kan jy dit maar ook inbring. Dis new age. Wat eintlik sê, weet jy wat jy besluit eintlik? It's all about you. En Jesus kan deel wees, maar dit gaan eintlik oor jou. Subtiel julle. Hier in ons omgewing is 'n kerk wat hulle self 'n Christelike kerk noem en wie hulle wat verkondig hulle dat die oomblik dat jy Jesus aanneem, jy Jesus word. Hulle het so 'n muur met bakstene wat die oomblik as jy nou in hulle terme tot bekering kom met die Bybel in hulle hande, dan word jy nie net Pieter Badenhorst nie, jou naam op daai steen wat jou steen word is Pieter Christus Badenhorst. Jy word God. Dis nuwe uit julle en dis in 'n Christelike kerk net die ander kant. En dan ontspoor dit. Want wat Paulus sê, in Kolossense it's not about you it's all about him jy word nie Christus nie maar in hom het jy alles hoor wat sê Kolossense 2 vers 3 en 4 in die eenheidsband met Christus daai gewortel daai op hom gebou, daai walk in hom is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Ek skryf dit vir julle sodat niemand julle met mooi praatjies om die bos kan lei nie. En vers 9 en 10 sê: "Die volheid van God alles wat God is en God is die koning van die heelal. Alles wat kennis is en wysheid is is in hom. So daai volheid van God is mos liggaamlik in Christus teenwoordig. Wat Paulus eintlik hier sê is Jesus is God en alles wat God is in 'n menslike liggaam en nou sê hy en omdat julle een is met Christus, deel julle in daai volheid. Nie word julle Jesus se nie Het jy alles in terme van kennis en wie jy is om te lewe en 'n sinvolle lewe te hê in hom? Jy het niks meer as dit nodig nie. Subtiel julle sluip hierdie goed in wat Paulus eintlik sê. Jesus is jou filosofie. En hy's filosofie wat lewe. Jy sien wat Paulus eintlik sê en wat Jesus eintlik vir ons kom sê, not follow my teachings, follow me in my op my spoor. Jy het niks meer nodig vir 'n vervulde lewe wat God verheerlik nie. Die tweede ding wat Paulus hierdie mense teen waarsku is is hierdie wettisisme van die Joodse godsdiens. En nou sê Paulus, hierdie is net so subtiel. Verstaan jy, want ons doen mos 'n klomp goed. Ons lees ons Bybel en ons bid en ons kom kerk toe, eredienste soos nou en ons is deel van 'n klein groep. Nou sê Paulus, oppas. Wees so versigtig. Want dinge wat jy doen, gewoontes wat jy aanleer in jou Christelike lewe, kan so subtiel skeef trek dat dit goed is wat jy doen om God te beïndruk. As ek hierdie doen, gaan God dit sien en dan gaan hy vir my 'n goue sterretjie opplak. Nou sê hy dan Kolossense 2:16 sê hy: "Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maan fees of die sabbatdag moet vier nie." Hy sê vir hulle daar, hy verwys ook na die besnydes. Hy sê: "Wie wat se julle moeilikheid nê? Nee, julle wil al die gebruike van die Ou Testament nou saam met Jesus kom neersit. En alhoekom jy dit doen is om te sê, "Mm, beter Christen, jy sê jy glo in Jesus. Ek hou daai fees, ek hou daai fees, ek is besny, jy is nie." Hoe? Dis nou sê Paulus: "Oppas, oppas. In vers vers 20 en 21 sê hy: "Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie." So onderafdelingkie van 'n klomp wette en reëls en regulasies, hierdie wettisisme ding is 'n groot woord wat ons in Afrikaans noem asketisme. Dis eintlik 'n manier van 'n klomp wette. Dis ek onttrek my. Ek raak nie aan iets nie want net nou besoel dit my of vat iets van my heiligheid en my baie mooi lewe weg. Moenie dit nie, moenie dit eet nie, moenie daaraan vat nie. Oppas, bly weg. Tipe van ding. Wiele wat het in die middeleeue gebeur toe in daai tye van die priesters wat hulle onttrek het van die wêreld omdat die wêreld dan nou so vuil en besmet en besoedel was, het hulle dis wat die kloosterwese begin het. Ons sal nie soos die wêreld wees nie, ons sal ons afskei en eenkant wees en nie dit nie en nie dat nie en nie dat nie. Party ouens het selfs op 'n paal op 'n stand op 'n paal gebly met hulle sê hulle kan nie as hulle voete op die aarde sit nie so besmet is hierdie aarde nee wat kom sê Jesus vir ons ja ons is nie van die wêreld nie maar ons is in die wêreld maar as ons op sy spoor loop hoef ons niks vir niemand te bewys nie en vir niks en niemand bang te wees nie, want hy is alles en sy alles is in ons en by ons. Julle ek het met baie sulke goed groot geword. Ek gaan net nou vir julle iets daarvan vertel. Daai ding van jy mag nie lag in die kerk nie. Ek weet nie julle nie, maar ek het baie kopspelde en knype gekry toe ek klein was in die kerk oor 'n klomp goed wat jy nie mag en moet nie, want dis soos dit is. Ek weet nie wie daai reël gemaak het, maar dis wettisisme, dis godsdiens. Dis nie 'n intieme lewe met die volheid in Christus nie. Nou sê Paulus in Kolossense 2 vers 17: Hierdie goed, dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Al daai godsdienstige reëls van die Ou Testament was nooit bedoel om hierdie goed te doen om God te beïndruk nie. Dit was als bedoel om te sê, kom ek wys julle iets van die volheid van Christus wat kom. En daai klomp fariseërs en skrifgeleerdes het dit 'n klomp wette en reëls gemaak. Laat jy een oortree, dan's ons op jou. En hulle wettisisme en hierdie hierdie godsdiens wat 'n klomp reëls en regulasies het, dit het eintlik die plek vir genade nie. There's no grace in religion. Grace is not in religion, it's in a person. Dis in Jesus. Jy het nie 'n klomp godsdienstige reëls of wette nodig om God te beïndruk nie. Jesus is alles. Hy sê al hierdie wette, ehm um, jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Hy het dit namens jou gedoen. Jy hoef nie een van daai Ou Testamentiese feeste te doen nie. Jy hoef nie Jesus se Ou Testamentiese naam te noem nie. Jy hoef niks van daai goed te doen nie niks. Jesus is jou fees. Hy's jou godsdiens. Maar hy's nie 'n klomp wette en reëls nie, hy's 'n persoon. Kolossense 2:20 se eerste deel sê: "Julle het saam met Christus gesterwe en is nou dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld." Kolossense 2:22 sê dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. Dis maar net gebooie en leerstellings van mense. Vers 23 sê: Hierdie leerstellings het 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens. Dit lyk so mooi. Danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. En Jesus het die Fariseërs uitgehaal, julle gaan lees bietjie Matteus 23 dan kyk jy net hoe vat hy hulle vas en sê julle lewe lyk daar buite so mooi, maar agter die skerm van hierdie godsdienstige reëls is julle wit gepleisterde grafte, is die Satan julle pa sê Jesus vir hulle. Dis scary. Ontspoor. Ontspoor. Die derde ding wat Paulus hierdie ouens teen waarsku, die groot woord is mistisisme, mistiek. En dit het oorgevloei vanuit hierdie mistieke wêreld van die Griekse godsdiens wat allerlei gode gehad het in 'n ander wêreld en uit die ooste uit van Verstaan jy, daar's iets meer. Nee, ek het nou vir Jesus, maar nou soek ek nog ietsie by. Hoor nou wat sê hy oor hulle daar in, in vers 18 en 19 nê. Nee. Hy sê moenie dat iemand wat behaas skep in dane en genederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerlei visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit die hoof uit Christus groei die hele liggaam ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere soos God dit laat groei. Jy sien hierdie mense het nou Jesus toe sê hulle okay, dis nou fyn, maar kom ons kry nou nog iets, selfs mos nou engele ook kom ons bid nou deur engele. Kom ons gaan nou so entjie bo. <clears throat> En julle ek het dit al hoeveel gekry, hoeveel keer gekry in my lewe. Ek het eendag met 'n ou te doen gehad wat in hierdie oosterse godsdienste so ingegaan het en toe kom kuier hy eendag by my en hy sê, "Hoerie, ek kom nou net vir jou sê, jy gaan nou nie meer elke Sondag in die kerk sien nie." Ek sê, "Is dit oor jy werk nou op Sondag?" Nee, sê hy. Hy sê, "Ek het dit nou nie meer nodig nie." Hy sê hy sê ek gaan nou ook nie meer my Bybel lees nie. Hy sê al wat ek nog gaan lees is Spreuke en Prediker want dis wysheid. Hy sê so weet jy wat ek weet nou Jesus het my gehelp tot hier toe maar ek is nou 'n trappie verby dit. Ek is nou so entjie oor dit. Ek is nou bietjie daar. En dis goed wat hier in en om ons gebeur, julle. Dis hier by ons, dis in ons. Dis goed wat ons raak Google en wat so mooi lyk en wat vir ons op 'n skinkbord aangebied word. En nou kom Paulus en hy sê niks kan hoër as Christus nie. Hy's die hoof. Dis 'n illusie as daar iets is wat hoër. Jy hoef nie engele te aanbid en in 'n mistieke wêreld in te gaan om iets van God te beleef nie. Jy beleef God in Jesus. In Jesus het jy die volheid van God. Daar is niks meer as Jesus nie. Daar's niks hoër nie. Daar's niks meer mistiek of eriferie nie. Hy is dit alles. Weet julle wat het met hierdie ou gebeur? Hy's op die ou end het hy sy werk verloor. Hy het sy vrou gelos. Hy het op 'n stadium in die strate geleef. Sy hele gesin en sy kinders afgeskryf. Ontspoor omdat die mistieke wêreld van die ooste vir hom gesê het, daar's ietsie meer as Jesus. Dat van hom niks oorgebly nie. Christus is die hoof. Daar's niks groter, meer mistiek of meer bonatuurlik as hy nie. Jesus is ons aanbidding. Niks meer nie. Wie is die smous wat hierdie goed aan ons wil verkoop op ons eenspoorpad? Paulus sê dit so duidelik daar in hoofstuk 2. Dis die duiwel. Maar hy's oorwin. Jesus het hom ontbloot. Hoor mooi wat sê Kolossense 2 vers 15. Jesus het die regeerders en die gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Nou hierdie woordjie wat met ontwapen vertaal word, sê eintlik Engels sê undress, kaal uitgetrek. Nou, in die destydse wêreld as daar oorlog was, die generaal met sy soldate wat gewen het, wat hulle gedoen het as hulle teruggegaan het na hulle eie land of stad toe van waar hulle kom, dan het hulle alles van die vyand wat hulle oorwin het as buit saamgevat, ook die mense as slawe. En die beste ding was as hulle die koning wat hulle oorwin het lewendig kon saamvat. Sowiele wat het met hulle met hierdie ouens gemaak? Hulle het hulle kaal uitgetrek met toue vas aan mekaar gebind en dan het hulle met hierdie ouens in daai stad ingekom, die triomftog van ons het oorwin en almal het gejuig en hier's die koning met al sy mense kaal aan toue vasgemaak agter in hierdie triomftog hulle word belaglik gemaak hulle is verneder want hulle het verloor en nou kom sê Paulus Die vyand wat hierdie produkte aan jou wil kom smous om te sê Jesus is nie goed genoeg nie. Jy moet hierdie bysit of hierdie of hierdie is die is die duiwel. Dis hy wat dit aan jou wil smous. Maar hoor mooi, hy's oorwin. Jesus is in die triomf tog van sy opstanding. Hy staan daar, het hy die vyand kaal uitgetrek aandres, hy's vas. Maar hy slinks. En hy's baie slim. En die Bybel sê hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Hy kom soos 'n wolf in skaapsklere. En ons skrik ons en ons glo ons hom want dit is so subtiel. Nee. Hy's oorwin. Hy's vasgebind. Die koning het oorwin. Hy skaal uitgetrek, sy ware klere is gewys. So is ons vir hom bang? Nee. Versigtig, ja. Want dit is baie subtiel. Man nie bang. En weet jy wat? Nou sê Paulus in Romeine, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet en vir ons gesterf het. Wat beteken dit? Was ons saam in die geveg? Nee. Jesus was in die geveg. Hy het hy het die oorwinning behaal. Maar weet jy, in daai oorwinning het hy die oorwinning namens my en jou behaal, want ons moes eintlik op grond van ons sonde in die hande van die vyand smous huis geland het. Jesus het namens my en jou oorwin. So ons deel in sy oorwinning. Ons is saam in hy triomftog. Ons is agter hom op die een spoorpad. En die vyand is ontklee. Moenie vir hom glo nie. Moenie vat wat hy vir jou kom aanbied nie, hoe mooi dit ook al vir jou mag lyk. Ek het vir julle gesê ek gaan julle iets van my storie vertel. En miskien sit jy ouens wat met hiermee kan identifiseer. Ek het daar in die Vrystaat groot geword op 'n baie klein dorpie, platteland. En julle ek weet vandag as ek terugkyk dat baie van wat ek beleef het in die grootword in die kerk was godsdiens. Daai tyd het ek dit nie geweet nie, vandag weet ek dit. Dis wat jy doen, dis wat jy nie doen nie. Man staan as ons bid, vrouens sit, jy praat nie in die kerk nie, jy lag nie. Jy doen nie dit nie, jy maak nie so nie, jy is nie dit nie. Jy was die hele tyd bang. Kerk toe gaan was 'n bangmaak ding. Dit was nie lekker nie. Maar wat ek vandag ook weet, is dat my pa en my ma nie die godsdienst ding gedoen het nie. Hulle het Jesus regtig geken. Ek kan vandag sê dat ek weet, hulle leef nie meer een nie maar dat my pa en my ma die een spoor pad geloop het. En nie hulle wat hulle het ons dit geleer. Ek het van kleintyd af geweet van Jesus en wat hy kom doen het en ons het elke dag as gesin saam gebid en saam Bybel gelees. Dit was aanreël. Ek het so groot geword. Maar iewers Iewers somewhere along the line het die penny vir 21 jaar van my lewe nooit by my gedrop dat Jesus goed genoeg is nie. Hy was daar, maar ek het hierdie eenspoorpad geloop nie. Ek het die pad van godsdiens en wettisisme geloop. Ek het hierdie regte ding gedoen. Ek het nooit gevloek nie, ek het nooit tok tokkie gespeel nie, ek het nooit vrugte gesteel nie, regtig. En dit is nou verskriklik mooi om dit te sê, maar weet julle wat was die punt? Regtig. Ek het nie. Dit was verskriklik soet. Want ek het gedink dis die regte goed om te doen as ek hierdie goed nie doen nie, gaan ek hel toe. En weet julle wat het daai godsdiens gedoen? Dit het my geïsoleer. Ek het nie vriende gehad nie, maar ek was oukei. Okay. Want ek kon nie meng met die ouens wat hierdie goed doen wat ek nie doen nie. Ek was eintlik soos daai middeleeuse priesters op 'n paal. En ek het myself daar gesit. My lewe was perfek, maar ek was nooit gelukkig nie. Ek het met vrees gelewe, julle. En ek het nie geweet waar dit vandaan kom nie, want vrees het my gedryf om net nog meer godsdienstig te leef want net nou straf God my en net nou maak ek my oë oop in hel. Ons het geleer jy moet in die oggend en die aand bid en Bybel lees. Nou, wie ek onthou daar tot so 10 was het my ouma vir my Bybel gegee. Ek het elke aand dit gelees, niks verstaan nie. Maar dis die regte ding om te doen. En dan party aand dat ek die lus het, dan sit ek die lig af en dan dan kry ek dan kom ek nie aan die slaap nie dan dink ek mm as jy vanaand doodgaan is jy held want jy het die Bybel gelees en gebid nie dan sê ek Psalm 23 uit my kop uit op want ek het hom geken en dan môreoggend dan word ek wakker dan dink ek o ek het net tot daar by die tot daar by die feesmaal gekom dankie tog ek is nie dood nie want ek het net die Psalm klaar opgesien verstaan julle en en so dit met my gegaan En wiele wat ek het tot al bes, ek het begin swat teologie wat in my kop was. Ek gaan die beste dominee wees want daar's niemand wat so heilig leef soos ek nie. Wat so gaan ek vir ouens wys hoe dit werk? Want ek weet hoe dit werk. Maar julle as ek vandag terugkyk, dan was daar nie een stukkie grys genade vir my nie, maar ek het ook geen genade met ander mense gehad Ek het links en regs veroordeel en net gesê dankie dat ek nie soos jy is nie en dankie dat ek nie so is nie. En weet jy wat, ek het nie gedink ek het sonde nie want ek doen dan alsnou so reg. En toe is ek in my eerste of tweede jaar, ek kan nie onthou nie, ek was so 2021. Toe seke groepleier by 'n skoolverwisselingskamp vir graad 7 is. En ek het 11 oudtjes in my groep en ek dink, mm, jylle het die beste groepleier. Jylle gaan nooit weer die selle wees as jylle met hierdie vier daar klaar is nie. En die eerste aand op die kamp het die dominee wat voorgestaan het, een leesing gehad of aanbieding oor Jesus alles, geloofsekerheid in hom, hierdie ding in hom, anneem, net hy, hy, niks anders nie. En hy sê die goed en ek weet alles. Ek hoor, ek sê, "Mm, mm, mm, ken dit." En toe sê hy, "Vat 'n papiertjie en dan skryf jy op daai papiertjie as jy nou vanaand doodgaan, waar gaan jy heen?" En ek kon groot letters op my papiertjie skryf, "Hemel." Toe sê hy, "Draai die papiertjie om en dan skryf jy op die agterkant, So as jy nou vanaand daarbo kom en jy moet vir die Here sê op grond waarvan kan ek hier inkom? Wat gaan jy sê? Ek het net so 'n lys gehad. Ek het geskryf en geskryf en geskryf en ek het gesien party ouens rondom my skryf niks nie en ek het gedink, "Mmm, julle is almal in die moeilikheid." <laughs> en ehm um, en toe sê daai dominee die ding wat my hele lewe in 'n breekdeel van 'n sekonde so verander. Hy sê as jy op daai papiertjie 'n klomp goed neergeskryf het van hoe oulik is jy en wat jy doen, dan moet jy weet as jy van die pad af. En is ek is seker of jy regtig 'n verhouding met Jesus het in die hemel toe gaan nie. Want dis nie dit wat jy doen wat jou in 'n verhouding met Jesus sit nie. En daai aand het 'n ding deurgebreek en ek het besef Ek het dit al die pad geweet. Maar iewers het die pennie nie gedrop nie. Die smuts het in die beste Christelike huis vir 21 jaar vir my aan my neus gelei. En daai aand het ek vir die eerste keer in my lewe besef wie Jesus is, wat hy gedoen het Ek kan nie vir julle sê hoe ek daai nag geslaap nie. Weg is die vrees, weg is die skuldgevoel. Ek kon al hierdie goed net nie sê. Vir die eerste keer in my lewe het ek besef wat 'n sondebelydenis. Jy weet, almal het mos altyd gebid bla bla bla bla bla en vergewe ons sonde om Jesus wil. Amen. Ek het dit ook maar gedoen elke aand net vir ingeval daar dalk ietsie was, maar daar was nie eintlik iets nie. Het ek gedink. Daai aand het ek besef hoe lyk my lewe. Ek kon vir die eerste keer sonde van hoogmoed bely. Ek kon sonde bely van dat ek dink ek is beter as ander. Ek kon sonde bely van dat ek mense geoordeel het wat eintlik God se werk is. My lewe het verander. Ek weet nie waar sit jy vanaand nie. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek weet net die lewe is nog moeiliker vandag as wat dit was toe ek 'n klein seentjie was. Miskien sit jy vanaand hier en jy sit en jy is dalk in dieselfde posisie waar ek was. Dat jy leef met vrees en skuldgevoel en seer omdat jy weet die Here sit daar en hy kyk vir jou en laat jy nou net iets verkeerd doen. Jy weet van Jesus, jy hoor dit hier. Maar dalk het jy nog net al die jare die smous geglo. Dalk sit jy hier vanaand en jy dink, nee, ek ken vir Jesus, maar wie wat ek is nou hier, maar eintlik is ek beter as die dominee en dit, want ek is ook al so bietjie verby oppas. Dalk sê jy, nee, ek glo in Jesus, maar wie wat is my oukei okay om dit by te las van die ooste en dit van die nuwe uits en dit hoor my hart. As Jesus nie alles is nie, dan sien jy nie meer op die een spoor nie, dan gaan jy ontspoor. En as dit nie vanaand gebeur het nie, dan kan dit môre gebeur of oor 'n jaar of oor 2. Moenie die vyand trust nie. Jesus is alles. Julle Hier is die laaste versie uit Kolossense Kolossense 2 vers 13 en 14. Paulus sê: "Julle was dood deurdat jy gesondig het, deurdat jy sondige natuur nog nie weggeneem was nie. En hoor my hart, jy kan vir 21 jaar dood wees binne in die kerk in 'n Christelike huis. Ek was daar. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Skuld is weg, ek is vry. Hoor nou hoe het hy dit gedoen? Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Ek weet nie of julle geweet het hoekom sê die Bybel is daar bokant Jesus se kruis daai dingetjie vasgespyker van hy is die koning van die Jode nie. Weet jy wat het hulle gedoen destyds? As iemand gekruisig is, het hulle bo daai ou se kop die rede vir sy kruisiging vasgespyker dit wat hy verkeerd gedoen het, sy oortreding. Hierdie ou is 'n moordenaar, hierdie ou is dit. En Pilatus het nie geweet wat moet hy sê nie want die die die Jode het gesê Jesus sê hy is die koning van die Jode. Dit was sy skuld, toe skryf hy dit daar. Intussen was dit die waarheid dat hy die koning van die Jode was sonder enige oortreding. Nou staan hier dat Jesus die skuldbewys wat teen my en jou naam is wat sê dis is jou lewe gelyk het voor Jesus dis dit al daai wettiese godsdiens en daai filosofie en daai dit my sonde en daai wat terwyl ek en jy eintlik daai aan daai kruis moes hang en die skuldbewys bokant ons koppe moes wees en ons in die hel moes land het Jesus Daai skuldbewys van my en jou teen die kruis vasgespijker asof dit sy sonde was en hy die skuld daarvan gevat en jy het nie een druppel bloed betaal nie, maar hy het dit namens jou betaal. Hy het die oorwinning beleef. Dis verby. Dis afhandel. Dis wat hy vir jou gedoen het. Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef niks meer as dit saam met jou te vat nie, sê Paulus. Jesus is alles. Nou genade is dat God sê jy het vanaand nog 'n kans. Ek het op 21 'n kans gekry en al duisende kansse daarna weer gehad van sy genade. Ek wil vir jou tyd gee om te bid nou. Jy weet waar jy is. En en nie wat hierdie is nie 'n ingewikkelde ding nie, Here. Dis dalk net 'n besef om te sê, Here, weet wat? Ek het eintlik nog nooit daai ding gevat van om te sê Jesus is alles. Ek neem U aan. My skuldbewys is deur U betaal. Ek kies nou. Ek neem U aan. Ek is in U. U is in my. Ek is nie Jesus nie, maar in U loop ek hierdie pad en ek het niks nodig nie en ek is veilig en ek is U kind. Of vanaand moet jy sê, Here, ek het hierdie pad gekies, maar ek weet hoe vol goed van die smous het ek al opgelaai en loop ek mee saam en ek weet eintlik ek is op pad om te ontspoor. Los dit net by hom, bely dit net, gee dit net vir hom. Ek gee vir jou tyd daar waar jy sit. Praat met die Here. Here, dit is vir ons baie lekker om te weet dat U al praat ons almal gelyk met U. Dit is asof U net vir my hoor as ek met U praat vanaand. Ek is vir U so belangrik dat U elke woord gehoor het wat nou uit elke hart na U toe gekom het. Dankie, Here. Dankie, Here. vir U onverklaarbare onbeskryflike genade dat U nie U rug op ons gedraai het nie, maar Jesus gestuur het om die volheid van God in 'n mens se lyf te kom wys en dat hy die skuld bewys aan die kruis vir ons betaal het dat hy die vyand oorwin het en uitgekleed in sy ware kleure kom wys het dat ons niks van die vyand hoef te vat nie dat ons vanaand net weet u is alles ons het niks meer nodig as ons u het nie ons het net u nodig ons kan op hierdie een spoor pad met vreugde en vryheid in 'n feeslewe leef omdat ons saam met u loop in u loop ons in u U en ons. Dankie Here dat U elke gebed van belydenis en vrees en pyn en seer en ontspoor gehoor het vanaand toe elkeen in hierdie gebou met U gepraat het. En dat ons hier uitstap en dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ons eer U Here. Ons kom sê vanaand vir u dat u alles is en dat u genoeg is en dat ons niks meer nodig het nie. En dankie dat u deur die Gees vir ons kom vat en ons net weer so kom terugsit op die Jesus loop. Dis wat ons kies, dis wat ons glo. Here, ek glo hier sit ouens vanaand wat weet van mense in hulle gesinne, in hulle families, in hulle vriendekringe, daar waar hulle werk en leef, studeer, whatever. Wat hulle weet nie op die een spoor pad te sê. En Here, Paulus het die guts gehad om uit die tronk vir hierdie gemeente te sê ek waarsku julle. Gee ons die guts deur die Gees om met die genade wat U vir ons gee, met daai selfde genade na die wêreld toe te gaan en met die liefde van Jesus mense terug te trek op die een spoorpad, Here. Help ons. Dankie Heilige Gees dat U in ons is. Loof U, eer U. U is onbeskryflik amazing. Amen.